esqueceu em uma escada. as suas mãos. Em cima dela tinha um jarro. E dentro o óleo da libertação, mais o que mais.

say